So sekarang ni aku nak tidur dah So takut aku tak boleh tidur Sekarang ni pun dah pukul 9.45 malam So aku nak tidur dah So aku cabut bateri dia dulu Bagi aku boleh tidur lah Takut je kan ha. Cabut bateri dia dulu So bateri cabut dah So ni pun tak ada bateri dah So aku, aku biasa kalau aku tidur aku akan minum air masak dulu segelas At least segelas lah air masak aku minum hmm, So aku minum dulu Air gelas Gelas minum So aku tidur lah So bateri dia tidur So aku tidur malam semua so aku tidur